И куда же, и куда же нам отправиться в путешествие? Конечно же, к морю. И всегда в этих сборах, в путешествиях есть один самый чудесный день, который запоминают все. Это последний день перед дорогой. Песня под названием «Мы завтра едем к морю». Thank you. папин паспорт выдавили в пасту. Папа взял билеты, но не те, а мама те билеты потеряла. Дети съели нас, бабушка. кажется, я паспорт потерял. Папа думал, что он паспорт потерял, а это мама паспорт постирала. Дядя папин паспорт.